hello and welcome friends Microsoft Access सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं सब क्वेरीज के बारे में हम आज जानने वाले हैं तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करते हैं और समझते हैं कि सब क्वेरी क्या होती है देखिए क्वेरी के अंदर जो क्वेरी बन जाए उसे कहते हैं सब क्वेरी क्वेरी के अंदर क्वेरी के अंदर क्वेरी क्वेरी के अंदर query this is called sub query तो we are going to click here because of the blank desktop database so यहां पर आपको क्लिक कर देना जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर बाय डिफॉल्ट एक नेम आ रहा है डेटाबेस 79 ठीक है अगर आप चाहते हैं कि इसका नाम चेंज करें तो आप नाम चेंज भी कर सकते हैं फिलहाल यही रखता हूं मैं और क्रिएट पर कर देता हूं क्लिक जैसे क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया सिनेरियो आएगा आपको व्यू पे जाना है और यहां से आ जाना है यहां से आ जाना है डिजाइन व्यू पर ठीक है डिजाइन व्यू पर टेबल का नाम दे देना है लाइक यहां पर मैं कर देता हूं स्टूडेंट टी स्टूडेंट टी यानी स्टूडेंट का टेबल हम बना रहे हैं तो ये स्टूडेंट टी हमने लिख दिया है ठीक है अब यहां पर आएगा स्टूडेंट का रोल नंबर क्योंकि ये है प्राइमरी की तो यहां पे लिख देता हूं मैं रोल नंबर कुछ इस तरीके से आपको भी लिख देना है रोल नंबर और यहां पे ऑटो नंबर ही रहता रह, रहने देता हूं मैं और यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट कर देंगे हम तो यहां पे कर देते हैं name of student name of student तो इस तरीके से ये हमने लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट अब हमें क्या करना है नेम ऑफ स्टूडेंट जैसे ही हम लिख लेते हैं तो फिर हमें आना है नीचे ठीक है अब इसमें देखिए हम करेंगे क्या देखिए हम क्या करते हैं यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट लिख दिया है हमने रोल नंबर लिख दिया है रोल नंबर और नेम ऑफ स्टूडेंट लिखने के बाद डायरेक्टली इसको सेव कर लेते हैं हम तो ये सेव पे क्लिक कर दिया ये सेव हो गया व्यू पे क्लिक कर देते हैं ये इस तरीके से आ जाएगा अब इसमें हम सारे नाम फिल कर लेने हैं ठीक है तो यहां पर कुछ नाम मैं फिल कर लेता हूं सेव करने के बाद क्या करना है वापस आते हैं डिजाइन व्यू पर ठीक है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग और हमें करना है यहां पर हमें एडमिशन या रजिस्ट्रेशन की डेट लिख देनी है तो यहां पे लिखता हूं मैं रजिस्ट्रेशन डेट ठीक है तो ये लिख लिया रजिस्ट्रेशन डेट और जैसे रजिस्ट्रेशन डेट लिखेंगे तो यहां पर आएगी रजिस्ट्रेशन वाली डेट तो यहां पर आप रजिस्ट्रेशन वाली डेट मेंशन कर सकते हैं date and time date type choose कीजिए और रजिस्ट्रेशन की डेट यहां पर डाल दीजिए तो जो भी रजिस्ट्रेशन की डेट है वो यहां पर आएगी यहां पर कैलेंडर आपको मिल जाता है यहां से आप रजिस्ट्रेशन की डेट डाल सकते हैं जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का डेट रहा हो वो डेट आप डाल दीजिए मैं कुछ डेट फिल कर देता हूं आप देख सकते हैं इस तरीके से तो यहां पे देख सकते हैं कुछ डेट भी हमने फिल कर लिया है इसको सेव कर देते हैं क्लोज कर देते हैं स्टूडेंट का जो पर्सनल uh, इंफॉर्मेशन है यानी कि फादर्स नेम मदर्स नेम उसके लिए हम एक अलग टेबल बनाएंगे तो यहां पे टेबल पे जाएंगे और यहां से व्यू पे क्लिक कर देंगे और यहां पर स्टूडेंट इन्फो स्टूडेंट इन्फो कर देता हूं आई एन एफ ओ तो ये स्टूडेंट इन्फो के नाम से हमने एक और टेबल बना ली है ठीक है देख सकते हैं यहां पर आईडी आ रही है ठीक है इसको आईडी ही रहने देते हैं और यहां पर एक कॉमन फील्ड होनी बहुत जरूरी है तो यहां पे रोल नंबर कॉमन है दोनों के बीच में जैसे हमने प्राइमरी के बनाया था पहले टेबल में यानी स्टूडेंट टी वाले टेबल में हमने प्राइमरी की बनाया था इसे तो यहां पर इसे नंबर डेटा टाइप रख करके नेम ऑफ फादर इस तरीके से आपको भी लिख देना है नेम ऑफ फादर और नेम ऑफ फादर लिखने के बाद यहां पे शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा फिर यहां पे नेम ऑफ जो भी आपको आग, आगे जैसे मान लीजिए अब एड्रेस देना है तो ये एड्रेस दे दीजिए अगर मदर्स नेम है तो मदर्स नेम भी दे सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है तो ये दे दिया हमने और यहां से व्यू पे क्लिक किया और इस तरीके से इसको यस कर दिया अब आप देखेंगे ये इस तरीके से आ रहा है ठीक है अब यहां पर हम क्या करते हैं ये जो रोल नंबर है यहां पे वन रखते हैं क्योंकि पहले वाले टेबल में जो मेन टेबल है इसकी यहां पर भी हमने वहां पर भी हमने वन रखा था ठीक है तो यहां पे कुछ नाम एंटर कर देता हूं फादर्स नेम में ठीक है यहां पे एड्रेस एंटर कर देता हूं ये एड्रेस है इनका ओके यहाँ पे कुछ नाम भी फिल करा लिए हमने और सेव भी कर लिया है और इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ तो ये दो टेबल हमारे पास हो गई है रिलेशनशिप के लिए हम डेटाबेस टूल्स पे जाएंगे और यहाँ से रिलेशनशिप हम क्रिएट करवा सकते हैं तो यहाँ पे ये टेबल और ये दोनों टेबल हमने ले लिया और इस वाले टेबल का रिलेशनशिप हमें इससे क्रिएट कराना है तो यहाँ पर ये जो रोल नंबर है आप इसको यहाँ से उठाइए और यहाँ इसके सामने ला करके रख दीजिए तो ये रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी यहाँ पर तीनों पर टिक कर दीजिएगा enforce referential integrity cascade update related field cascade delete related records one to many relationship ये बिल्ट हो जाएगी और फिर इसको सेव करके और फिर हमें क्या करना है इसके लिए क्वेरी डिजाइन करनी है तो अब हम क्वेरी कैसे डिजाइन करेंगे जैसे कि ये हमने सेव कर लिया अब इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं बंद करते हैं तो ये बंद कर दिया अब क्वेरी डिजाइन करने के लिए क्रिएट पे जाना है और क्वेरी डिजाइन पे जाना है जैसे ही क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे तो यहां पर इन दोनों फील्ड्स को हमें लेना होगा ठीक है इस तरीके से ये दोनों फील्ड्स आप ले लीजिए और लेने के बाद क्या करना है यहां पे रोल नंबर को लेना है तो ये रोल नंबर आपका हो गया ठीक है नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट तो अभी हमें रजिस्ट्रेशन डेट नहीं यहाँ पर फादर्स नेम लेना है और एड्रेस लेना है फिर हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट ले लेते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन डेट ले लिया हमने ठीक है अब इसको यहाँ से रन करवा देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारी चीजें एक साथ आ रही हैं ठीक है तो यहां तक तो बात समझ में आ गई अब इसके लिए सब क्वेरी कैसे डिजाइन की जाए इसको मैं सेव कर लेता हूं ठीक है स्टूडेंट क्यू के नाम से स्टूडेंट क्यू ठीक है तो ये हमने सेव कर लिया स्टूडेंट क्यू के नाम से इस क्वेरी में हमने फादर्स नेम भी ऐड किया है तो सपोज कीजिए फादर्स नेम है तो अभी क्वेरी तो हमने बना ली तो क्वेरी तो आपको समझ में आई रही होगी क्वेरी तो बहुत आसान है अब इसके लिए हम क्या करते हैं एक सब क्वेरी डिजाइन करते हैं यानी क्वेरी के अंदर क्वेरी तो यहां पर क्रिएट पे चलेंगे और क्वेरी डिजाइन पे आ जाएंगे तो ये क्वेरी डिजाइन आपको दिख ही रहा है तो यहां से क्वेरी को लेना है तो ये क्वेरी जो है इसको हम ले लेते हैं ये ले लिया हमने ऐड करवा लिया इसको अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं क्या क्या चीजें हमें लेनी है वो देखना है जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं स्टूडेंट का नाम ये ले लिया और ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन की डेट ये दो चीजें हम ले लेते हैं ठीक है और यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा टोटल क्वेरी के अंदर क्वेरी बनानी है यानी कि सब क्वेरी बनानी है तो टोटल पे कर दीजिए क्लिक और जैसे ही टोटल पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप बाई आएगा तो ग्रुप बाई में क्या करना है ग्रुप बाई पे जाएंगे तो ड्रॉप डाउन दिखेगा ये ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा होगा यहां पर चले जाइए और यहां पर आकर के काउंट कर लीजिए इसे काउंट करते हैं ठीक है सेव कर लेता हूं मैं इसको ये यहां पर सब क्यू के नाम से सेव करता हूं सब क्वेरी ठीक है तो ये हमने इसको सेव कर लिया अब ये सब क्वेरी बन गई है यहां पर देखेंगे तो देखिए गौरव नाम एक बार आया है ठीक है अब ये नाम कैसे आया ये कैसे पता चलेगा यहां स्टूडेंट टी वाली टेबल को ओपन कर लेता हूं गौरव नाम देखिए इसमें जो है 19 नाम कुल है तो गौरव कितनी बार आया है ये राम है रितेश है जावेद है नगमा है हिना है मोनिका है उमेश है उमेश दो बार आ गया है ठीक है राजू है गौरव यहां पर आया हुआ है लेकिन और कहीं गौरव नहीं आया हुआ है यानी गौरव एक ही बार आया हुआ है ठीक है इसको हम सब क्वेरी बोलते हैं अब ये हमारी क्वेरी पे फिर आते हैं सब क्वेरी जो हमने बनाई यहां पर देखिए हीना दो बार आया है तो क्या हीना वास्तव में दो बार आया है कि नहीं इसे चेक करना होगा तो यहां स्टूडेंट टी वाले टेबल पे चलते हैं और यहां पे चेक करिए हीना एक बार हीना आया यहां पे और फिर यहां पे नीचे आते हैं यहां पर देखिए ये दूसरी बार आया हुआ है ठीक है इसमें हम तरीके से आप सब क्वेरी बना सकते हैं आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें thank you for watching this video